Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксофт. Наш видеоурок посвящен настройке акции по группе товаров. На примере акции «Подарок при покупке определенного товара». Чем может быть полезна данная акция? Такая акция позволит поднять интерес и увеличить продажи основного товара. Для настройки акции заходим в пункт меню «Маркетинг» акции. Более подробно про режим акции и создание акций мы рассказывали в нашем видеоуроке «Настройка скидок и акций». Ссылка на данный урок находится в описании к данному видео. Для создания акции жмем кнопку «Добавить». Пишем название акции, например, «При покупке джинсов ремень в подарок». Процент скидки ставим 100%. Выбираем необходимый нам вид торговли. Отмечаем, что акция действующая, а также все необходимые настройки, которые находятся на данной вкладке. Далее в поле «Товарная группа» необходимо выбрать группу товаров, на которые будет распространяться скидка. В нашем случае это ремень. Создаем новую товарную группу, например, ремни. Во вкладке «Вид товара» добавляем нужный нам вид товара. В категории указываем «Включить». Выбираем данную группу товаров. На вкладке «На период» указываем период акции. Отмечаем, что нет ограничений по периоду. Далее нам необходимо указать товар, при покупке которого будет срабатывать акция. Для этого переходим на вкладку «На один товар» поле количества активизирующей группы в нашем случае необходимо указать 1, после чего нужно указать активизирующую группу. Создаем товарную группу «Джинсы», то есть тот товар, при покупке которого будет срабатывать акция. Далее выбираем количество товаров, на которые применять акцию на один товар. По количеству срабатывания условий акции. В этом случае скидка распространяется на столько товаров, сколько раз работают условия наступления акции. Или выбираем только на один товар. Если в реализацию попадет другая единица товара, на которую может быть применена данная акция, то на нее скидка не будет действовать. При этом условии скидка распространяется на одну единицу товара и делится на количество этого товара в реализации. Для примера выбираем по количеству срабатывания условий акции. То есть купим одни джинсы – один ремень в подарок, двое джинсов – два ремня. Таким образом, по данной акции при покупке одних джинсов из товарной группы джинсы будет распространяться скидка 100% на ремни. На этом настройка данной акции завершена. Сохраняем созданную акцию и переходим на форму реализации, чтобы посмотреть, как акция работает. Добавляем в реализацию какие-нибудь джинсы. Далее выбираем ремень. Как видим, на ремень сработала скидка 100%. Если вы не хотите, чтобы в качестве подарка выступали некоторые товары, например, дорогие ремни, то это все можно указать в настройках акции. Переходим к нашей акции, заходим в товарные группы, указываем нашу товарную группу ремни и ниже во вкладке «Плюс товары» нажимаем действие «Исключить товары из товарной группы со склада» указываем в фильтре интересующий нас товар, после чего сортируем его по розничной цене. Далее выделяем нужный нам товар и жмем «Выбрать». Таким образом, на выбранный товар скидка распространяться не будет. Сохраняем акцию и переходим на форму реализации, чтобы посмотреть, как работают данные условия. Для начала добавляем в реализацию джинсы – после чего выбираем дорогой ремень из той группы товаров, которую мы указали, что не участвуют в акции. Как видим, скидка на данный товар не сработала. Но если мы добавим другой ремень, то акция 100% сработает. Таким образом, организовывая такую акцию себя в магазине, вы сможете не только поднять интерес к основному товару, но и попутно избавиться от неходовой продукции. На этом наш видеоурок завершен. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли с продуктами компании Турксофт.